¿Qué es lo primero que te imaginas? Una nube. Muy bien. Dime qué hay en esa nube. ¿Dónde está esa nube? Mm, está, está en todo el espacio, no veo. Está cubriendo todo. ¿Y de qué perspectiva ves esa nube? ¿De abajo? ¿De encima? Encima. Encima, muy bien. Vamos a seguir esta memoria y cuéntame todo. Hmm. Lo más que hable, lo más verás. ¿Dónde están estas nubes? No, en el universo. yo, yo, creo que estoy detrás del sol. No lo veo, pero siento que es ahí y siento que salen, salen, salen como rayos que se vuelven nube del mismo color. Tienen un propósito, pero no sé qué vale eso. Bueno, ya que estás en este lugar, mira a ver si tienes cuerpo o si eres conciencia solamente. ¿Qué sientes? Mm, no, me veo. Muy bien, entonces, si no te ves, eres consciente y puedes conectarte con estos rayos. Conéctate telepáticamente a saber cuál es el propósito de estos rayos. Para dar luz. Para dar luz. Eh, energía. Conciencia. Y vamos a ver de dónde viene esta conciencia. Vamos a seguir esos rayos y vamos a ver de dónde vienen. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen? Es el sol. El sol, muy bien. Y vamos a ver ahora qué conexión tú tienes con el sol. Conéctate ahora con el sol. Él dice que soy su hija dorada mm. Estás aquí porque yo te lo he pedido. Porque te extraño, porque porque tienes que hacer algo. Vamos a preguntarle. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tienes que hacer? Carlos? ¿De qué maneras das tú luz? Él dice que, yo lo estaba haciendo que no estoy perdida, que lo estoy haciendo. Y vamos a preguntarle si viniste del sol. Sí. Cuando eras del sol, ¿qué forma tenías Mírate a ver. Es como si fuera un rayo de luz. Un rayo de luz, muy bien. Y vamos a ver ese rayo de luz si se mueve. Em, el rayo tiene electricidad al mismo tiempo, se mueve, se mueve. Es parte de todo. ¿Y cómo es que viajas? Sigo algo, no sé qué es. Vamos a ver qué sigues. Es como si la emanación del sol botara estos rayos y yo soy uno de ellos. Mm, muy bien. Entonces vamos a ver cuál es el propósito de separarse de sol. ¿Por qué en este momento ha tenido que separarse de ese Fui enviada a una misión. Cuéntame de eso. es como si yo no lo sé, pero tengo que estar aquí iluminar. No necesito saber. Estoy ahí. Estoy ahí, muy bien, muy bien. Ahora vamos a cerrar esa cena. Cierra esa cena y vamos a ir ahora al momento antes de escoger esta vida de Pilar. Ubícate ahí ahora. ¿Dónde estás? <laughs> Parece que es una fila. Descríbeme esta fila. qué hay ahí? Em, percibo que es como como si fuera un carrusel, pero como de luz. Y va girando y algo para ahí y eso va a ser lo que tengo que ser yo. Pero no soy una persona, mm, soy como, como, como una entidad. No me veo con ninguna forma específica. Ah, es como encontrar a dónde pertenezco. Como que macha. ¿Y qué pasa cuando uno ahora se pega con ese carrusel? ¿De dónde vas? Es como un túnel. Un túnel. Escríbeme ese túnel. Es una sensación nomás. Como de transportación. ¿Y qué pasa? No sé, ¿Qué sientes? No sé si es la tristeza o... Sí como, es, como de abandono, como que estoy dejando algo. Quiero que siga esa tristeza, ¿ve? No me quiero ir. Cuéntame más, ¿qué pasa? Eh, es como si de otro lado la fuente me diera más luz para lo tengo que hacer. Ajá. ¿Y tu conciencia? ¿Qué dice? ¿Qué sientes? No quiero. Vamos a ver hasta dónde llegas. Sí, veo como el espacio donde se supone que debo entrar, como que ese, ese espacio de luz, nube, energía abre un hueco. No es negro, pero es como un deslizador. Se supone que <laughs> debo entrar ahí. ¿Y qué hay ahí? Mm. Es como. Es como un laberinto pasar de un lado al otro. Pero estoy peleando porque no quiero ir. Cuéntame todo. Voy bajando. Voy bajando, voy bajando. ¿Qué encuentras ahí? No quiero mirar a dónde voy a llegar, pero sé que voy bajando. creo que llegué a un, espacio, creo que es de, de matas. De matas. No las veo, pero lo percibo. Como de pasto, de una grama. Hay una casa, percibo una casa. Tengo que caminar allá. Y mientras estás caminando, ver si tienes cuerpo. Percibo que soy una mujer, que tengo un vestido largo con, un delantal. Voy caminando, voy caminando. Abro esa puerta. Es como un lugar rústico es como si yo ya sé que tengo que conozco ese sitio pero nunca he estado. Es de madera. Ah. Tiene dos pisos. Está sola ahí? Mira a ver. Creo que hay alguien. Parece. Parece. Parece un adulto. Yo también soy una joven. No me veo mi cara, pero sé que soy una mujer. No siento que tengo hijos, pero tengo una relación con esa persona, no sé qué relación. Quiero que, que cambies a conectarte telepáticamente con esa persona. Te estaba esperando, dice. ¿Quién es? Mi maestro. Estoy aquí para enseñarte cómo ser feliz. Muy bien. Tienes que aprender ¿Cuál es la lección de hoy? Interactuar. Entender. Aceptar. ¿Y cómo va a ser eso? no sé, me muestra, me muestra otro hueco, otro donde la energía chupa y debo como supuestamente dejarme ir por ese vértice, vórtice. Sí. Tengo que ir. Ve con tu maestro y vamos a ver a dónde te lleva. Estoy mirando el sol desde, desde algún sitio en la distancia con él. Es como que ya no tengo cuerpo, pero estoy ahí contemplando. ¿Cuál es la lección? Yo creo que ver cómo otros ven esa, eh, ese, ser, ese ser divino o esa fuente divina desde el otro lado. Y ya que ves esa fuente del otro lado, ¿qué aprendes? Mm, lo extraño es, eh, eh, ¿qué aprendo? Es como si estando aquí viviendo ese dolor o esa, esa ausencia, eh, tengo que enseñarle a otros a conocer esa, eh, esa fuente de energía o de amor, porque yo ya sé cómo es allá. Y yo entiendo. ¿Y a qué entiendes eso? Mm. Es el propósito de la vida. Es el camino de mm. ayudar a otros. No, tengo que encontrar otra manera de hacerles a ellos entender eso. Cuéntame más. ¿Cuáles son las ideas? ¿De qué manera? Estoy preguntando cómo. Es como llamando gente como agrupando gente, me muestra que la gente que yo atraigo eh, es como si yo necesito expandir la luz del sol con mis brazos y ellos llegan y van a contemplar. No estoy diciendo nada, no estoy haciendo nada, solamente es como dejarlo salir dentro de mí para que para que miremos esa fuente. Y ahora, ¿cómo es que este ser llamado Pilar pueda hacer eso? lo ha estado haciendo. Ellos me muestran como un ave de luz y me dicen o me muestran que sí lo estaba haciendo. Cuando estoy con cuando estoy con mis tambores o mi, mi, espacio indígena, la vibración se se expande. Ella ahora está muy confusa del camino que tiene que tomar. Quiere encaminarse en un, camino espiritual, pero también tiene que enfocarse en su carrera. ¿Cuál es la mejor manera de hacer su propósito de este, este tema de la luz? con su trabajo, y su vida. Necesita las dos. Una cosa lleva a la otra. En su trabajo no ha sido espiritual, ha sido muy analítico ¿Cómo pueden cooperar eso en su trabajo? Es una lucha, ha sido una lucha. Porque su esencia quiere hacerlo. Y necesita hacerlo. ¿Cuál sería el mejor camino terapéutico, hipnoterapia, dentista. ¿Cuál es la mejor forma? Espiritualmente hipnoterapia le daría gratificación como realización. Quiero que le muestre a ella una ventana hacia el futuro. ¿Cómo es que ella pudiera pudiera cambiar su camino y el camino de los otros, mostrándole la luz con esta nueva carrera. Estoy sentada en un, en un salón, pero no sé qué estoy estudiando. Es algo que yo ya sé. ¿Quién está ahí contigo en ese salón? no puedo ver. Quiero que uses los otros sentidos, porque cuando uno está en un salón nunca estás solo. Vamos a ver quién está contigo en ese salón. conecte con la conciencia que está ahí contigo. Siento que son más seres espirituales. No los veo, pero lo siento. conecte telepáticamente con ellos? Es como una luz estelar, es como... Son... Es como una universidad eh, celestial. Son estrellas, son... no son personas. Estamos ahí todas ah, agrupadas. Eh, formamos como, como un boomerang, un mm. boomerang metálico de luz y en las esquinas hay como estrellas y solo somos luz Todos formamos una entidad, no, no es una sola. Soy parte de eso. Es como. Es como un sitio donde me recargo de información o de algo. Solo necesito estar ahí, y conectarme para recargar un conocimiento. Vamos a ver cuál es el conocimiento que necesita recargar. Conéctate ahora. Soy llamada porque soy parte del todo. parte de un engranaje. Es como que nos conectamos todos en, un, en una figura que gira y bota una gran luz gigante amarilla. Generamos esa fuerza, la intensidad. Y cuando sacan esa energía, ¿a dónde vas? Vamos a seguir eso. Es como si yo soy la parte central del sol. Eh, es no que yo voy, es que yo formo parte de, del centro de esa máquina que hace que se genere esa gran luz. Enviamos el rayo ah, ah, como, sí, atraviesa como, como una celulosa ¿Y ¿Qué queda detrás de eso? Eh, parece ser que la función es hacer que esa luz pase porque a donde la estamos dirigiendo mm, está oscuro. y ellos necesitan eso. Vamos a ver a dónde está dirigiendo esa luz, dónde está esta oscuridad. ¿Qué es ese lugar? es como una masa de humanidad. Una masa de humanidad. Mm, no es un planeta, es como donde las almas están, como... como donde permanecen. No sé a dónde van, no, no puedo decir que son solo humanos, es como como si fuera un banco un banco de mm, almas. Sí, sí, sí. Están condensadas ahí, ahí permanecen. Necesitan de eso para, para formarse, para... Es como un centro de creación. No siento que sea algo malo, simplemente es parte del proceso de crear algo y nosotros estamos ahí botando esa alimentación en el centro de ese como, como, cuando una célula se está multiplicando y nosotros necesitamos nutrir ese el engranaje, sí. Muy bien. Mm mi plexo solar está como abierto, digo yo. es lo que me dicen ahorita. Y con eso abierto, ¿qué le hace a esto? ¿Qué recibe por ahí? Esa luz. Es como se abrió un vértice. ¿Y qué le hace el cuerpo? Ah. Están dando salud Es como si hubiera estado vacío el cuerpo. Y hoy vine a conectarme. Ah, ah. usar esa luz para ah. nutrir todas las células de este cuerpo, alimentarla y sanarla. inclusive este espacio estamos llenando. Mhm. Voilà. Mhm. no solo luz, es amor, es mucha potencia. Esa gran máquina estaba esperando esta conexión. Vamos a preguntarle por qué ha necesitado Pilar ahora, en este momento, esta conexión porque está preparada, porque ya abrió todos sus canales antes, porque eso es lo que ella estaba pidiendo y necesitando. más, está conectada con la tierra y con el sol al mismo tiempo. ¿Cómo puede conectarse y así en un futuro? Para amplificar esto. Su misión. Necesita grounded. ¿Qué tiene que hacer ella para conectarse con la tierra? Ah, pararse, mirar el sol. Au. monstruo Es fuerte. Es como muchas formas. El sonido, música. Ya lo he estado haciendo, pero ella no lo sabe. hoy eh, le damos la certeza. Cuando se sienta en la playa y mira el sol, es eh, <laughs> recordando. su padre. Sí, pero no estar triste estoy ahí. ¿Y qué puede hacer ella ahora con todo esto? Ya que ha abierto todo esto. Ella es una hija del sol. Ah. Creo que tocando como lo estoy haciendo. Es como puedo alimentar, como puedo ser como un catalizador, un transmisor para dar esa potencia. <laughs> Soy como un filtro. No soy yo. Ah, la tierra se conecta al sol, se conecta. Ah, un canal, un canal, un canal. ¿Y por eso es que no le gusta tu trabajo? está completando lo que necesita Sí. ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Se debe ir de ahí? ¿Debe hacer otra cosa? Mm, es que no tiene... No tiene... No tiene... No están preparados para ella conectarse. No está permitido, maybe porque ellos no lo saben. Ah, necesito ser personas como Alba, que ya están abiertas ah, y que yo necesito completarlos. Ah, ¿Qué le estás viendo ahora? No veo, solo siento. Solo siento, solo siento, solo siento una gran energía que vibra mi cuerpo humano. Todo está en una alta vibración, ya antes lo he sentido, pero estaba asustada. Salí corriendo. Pero ahora yo soy consciente, solo necesito estar conectada con la tierra, para que pueda canalizarlo, porque es muy fuerte. Ah, ah. Cuando ella era ontóloga, que podía tocarla al paciente, estaba haciendo más conexión. Oh, sentía que lo hacía, sí. Eso es algo que ella debe hacer ¿Otra vez? Ah. Porque tiene, tiene temor de sus exámenes. porque cree que no. Porque cuando estaba haciéndolo antes, añoraba la otra parte espiritual y no la podía tampoco hacer. Era como si ah, le doliera no poderlo hacer. La conexión espiritual. La mandamos. A que experimentara la otra parte pero Necesito hacer esto. la otra parte, creo que no. Fue su misión. Fue su misión. Y ahora ha completado su misión. ¿Está lista para otra misión? Ah, de pronto la conexión de sanar, que eso le daba. Necesita buscarla. Pero no es algo que... O sea, tiene eso ahí. Y va a estar ahí porque siempre ha estado y es un canal. pero necesita conocer otras personas que tienen un conocimiento que ella necesita despertar. Porque como antes lo ha dicho, ella sabe mucho, ella sabe todo. Es como... como maestro conocimientos, pero que no ha podido dar. Por eso tiene esa tristeza. Sí. Ellos no creen. ¿Añora esa vida espiritual? Siempre. Pero vivir lo humano y entenderlo. ¿Por eso ha tenido experiencias difíciles en su vida? Sí. ¿Relaciones difíciles? Sí, pero siempre ha sabido analizar todo y ha sido una carga porque entender la parte humana es, doloroso. Quisiera decirles cómo ser felices. Cómo hay otra, otra amiga fácil, llena de poder, para que recuerden para que se sanen, para qué? para qué? vuelvan. Pero ese ego humano, ese eh, es como una ley que no puede traspasar. Pero hoy le dan un permiso para que lo deje salir, para que, para que sea la parte maestra que no, no sabía, que no se atrevía a dejar, a certificar. Eh, es como ellos dicen que yo sé, yo te conozco, Alba. <laughs> ¿Cómo nos conocemos? Es como, como si fueras mi hija adorada. Uh -huh. Espiritual. Uh -huh. ¿Dónde habías estado? Alba, sí. Añoraba <laughs> conectarme contigo porque necesitaba sentir esta vibración para tu misión, Alba. Oh, Alba. Es como que ay, yo te he amado tanto. Pero te mandaron a hacer algo y tuve que dejarte ir. <laughs> Estoy feliz que estés bien. Tu misión ha sido un éxito. Te enviamos mucho amor. Y soy del sol también. Sí. Eres parte de mí. Te dejé ir porque era parte de lo que tenía que hacer. Por eso es tan fuerte este, esta vibración. Pues Es como avatar. Así, tlac. Ah, te encontré. pero tengo que darte esto. ya que estamos conectadas, ¿cómo este, esta entidad de Pilar puede ahora ir adelante usando esta energía para ayudar a otros? ¿Qué puede hacer ella ahora? Canalicen. Uh Ella canaliza con sus pacientes. Sí, pero le da miedo. No siente que es verdad. Mm. ¿Qué quiere decirle sobre eso? me, quizás tú lo sabes, Alba. Es como Tú ya sabes ese conocimiento, tú ya... Tú sabes qué tienes que decirle a ella... Es como que esto no se debe romper. Es como tú y yo hicimos el clic y es parte de la corriente que debe seguir siendo transmitida cuando mostraron el engranaje de esa máquina solar y pasaba en la creación de esos nueve seres, esta es una <laughs> batería que hace parte de lo que se está mandando en otra dimensión, en otro espacio que tú y yo no sabemos. Eh, es como el centro de la creación, de todo, de todo, de todo. No es de un planeta, es algo que nadie sabe. Eh, nada tiene forma. Mm, pero somos la la esencia formadora. Y sin esto no se va a dar una conciencia de luz. Ella me dice que en sus sueños ha recibido muchos premoniciones, muchos premonitorios, invitaciones a una red galáctica Mm. una matriz con otros maestros indígenas. Mm. Ceremonias rituales, mm. ceremonias que visita en sus sueños. ¿Qué es esto? Ella siempre sabe que tiene un propósito. Ah, solo necesitaba pedirlo. ¿no? y lo pidió, no sabía qué hacer. Le quisimos mostrar que hay cosas más grandes y que hay una gran variedad de mentes, de sabidurías, creadoras, todas unidas es como son como si como como somos los vigilantes de que la creación Sé perfectamente balanceada. Pero la creación es todo, no, no es un planeta, un planeta es poquito, eh, es la esencia de la existencia, más allá de lo que cualquiera puede entender. yo yo formo parte de ahí, pero me mandaron como en un plan galáctico, una misión de reconocimiento, cómo se estaba formando, qué estaban haciendo esos seres, cómo estaban viviendo, ¿sí? Que mi... Como un estudio. Sí, era una vigilancia. Por eso es que no me gusta estar con mucha gente, porque me distrae, me atormenta. Y a veces sentir a otras personas el dolor. Ah, es mucho para manejarlo adentro. Entonces te ayudamos a entender que no estás sola, pero que estás mejor cuando no necesitas. Por eso tu profesión te, te, te, atormenta porque es mucho y no puedes hacer humanamente más cosas para ayudarnos. Y... Pero yo sé que no hay casualidades. ¿Por qué has escogido esa? Esa, esa profesión. Ah. Mm. porque necesitaba ver cómo otros sufrían, experimentarlo, porque a ah, donde estaba antes era solo amor y perfección. Y los demás, como estábamos conectados en esa matriz, nos alimentamos de lo que ya vino a vivir. Ah, ¿esta es la primera vida aquí? ¿O ha tenido otras? Ella quisiera haber vivido, pero no... No... Eh, ella ha tratado de encontrar, pero cada vez que intenta, no ve nada. No, yo creo que siempre ha sido como una jerarquía que no necesitan venir porque esa red se alimenta de... Es como un ejemplo galáctico de cada especie o conocimiento eh, y están envueltos en su propia... Eh, tienen una burbuja, pero son miles y miles y milenios de Ah, de conocimiento y nos lo pasamos en esa red, pero había algo eh, esencial. Eh, como oh, la percepción humana del dolor, esa esencia que faltaba. Mm, sí. ¿Y cómo es que un ser que nunca ha estado en esta vida escoge una familia como la suya? Y las relaciones que están ahí. Eh, fue una universidad rápida. Eh, lo que le enseñaron o lo que vio y creyó que iba a ser finalmente lo ha vivido y se ha asombrado de cómo lo ha manejado. Eh, la enfermedad es como la enfermedad de otros, es como la contradicción de cómo siendo una sanadora no puede intervenir. aunque la ponga triste. Pero no está aquí para eso. No con ellos. ¿Qué sugerencia les puedes decir sobre las enfermedades de los queridos de ella? Mm. me dice que mi hijo es, es como alguien que me mandaron para, para que para recordarme que ellos están ahí, que es como mi conexión con ellos, es como como como esa cosita que te hace recordar, eh, tú perteneces allá, estás aquí, escucha, a veces te mandamos mensajes. ¿Me repites la pregunta? ¿Cómo, ¿Qué sugerencia le tiene que dar a ella sobre las, enfermedades y también las relaciones que son incómodas para ella? Mm. Alma te lo dijo. Llénate de amor incondicional. Cuando no puedas, únete con tu yo y busca esa luz dentro de ti para que irradies. Me van a dar como permiso de poderme conectar otra vez y esto que pusieron aquí. ¿En el plexo solar? Sí, aquí lo siento. es como una batería nuclear. Está ahí. y tengo que recordar cómo volver a abrir esto. Eh, la sensación será como la que estoy viviendo contigo, Alba. Así podré reconocer que estoy mandando lo que debo enviar. así sea. mandar luz y energía a nosotros. Sí, es, es una fuerza. Es como la esencia de, vida, es como una esencia de vida, Alba. No es un rayo que vea, es algo que tú necesitas o cualquier otro necesita. Es algo que <laughs> nadie ha dado o nadie les ha dado eh, es el complemento. Es como... Es una activación celular. Es tu memoria celestial que te pido que la abras, salva, y aceptes el regalo divino, ah, porque aún tenemos más para ti. necesitas eso cuando tocas a tus clientes y haces... Cuando tocas en la frente. <laughs> Ahí eso no lo siento ahora, en la frente. Porque me muestra eso cuando tú conectas, vas a dar la esencia divina. Gracias porque ellos necesitan para caminar en la tierra haciendo la misión porque todos, todos somos seres de luz. ¿Y por qué es que todos están aquí en la tierra ahora? Estos seres de luz. Mm, eh, tenemos que caminar acá. Porque traemos esa información que hace falta como un trabajo que ya había comenzado antes. Y esto es la llave, la clave, la esencia mm, que necesita para poder caminar en la labor. Tú lo necesitas, Alba. Estás cansada. <laughs> mucha energía. Mm, no entiendo. ¿Que hace falta mucha energía? Mm, no, es algo que no había. Es, es, es como que todos tienen ya el mismo objetivo, caminan igual, van a lo mismo, saben lo que tienen que hacer. Es como, como una misión, todos van ahí en eso, los veo así. Pero vamos a... Como tú y yo. Hicimos la conexión. Mm, tenemos que... tenemos que darles la otra parte que necesitan para que sigan como avatar es una mezcla de algo que se combina y somos el fuel, la energía que no va a acabarse para lo último. Oh. Oh. es como... Eh, es tanto lo que es tan fuerte lo que tenemos que darle a los otros maestros. Alba. Ah. Es para... Es para... No es por regular ser, es para... Uy, es para personas ah, que están preparadas para cargar este potencia. Es para los que ya saben que la necesitan. Es para los que ya saben que tienen que encajarse con nosotros. Eh, eh, ya está determinado. No veo que entra nadie. Es... <laughs> ellos tienen que venir. Ah. No es un llamado. Eh, ellos van a sentir que necesitan hacer esto. Ya eh, han llegado a ti. Ya ellos están completos. No necesitan el amor. No necesitan la sabiduría. Eh, solo necesitan hacer el clic para salir a hacer algo, no sé qué es, pero ya está predestinado. Todos estamos... Es, es, como esa máquina donde nos vamos a, acoplar. Eh, <laughs> mm, es, eh, como galáctica, eh, no es física, es tu, tu esencia, alba, de ellos, de cada uno. Está ahí, ya está creada, alimentada, formada y mm, necesitan esto, esta fuerza aquí. Esta conexión. Sí. ¿Y qué va a hacer Pilar con esta conexión? ¿Cómo ella va a hacer esto? Yo. No veo. ¿Qué es lo que está nublando el futuro? Mm, creo que todavía necesito estar cargando. Y... Mm, es como que um, tu misión hoy no es mirar más allá, tu misión es hacer que eh, la tierra y el sol, el cielo, puedan descargar para que los que están esperando hagan lo que tienen que hacer. ¿Y cómo lo hace ella? ¿Tiene que meditar? ¿Qué tiene que hacer para ella hacer esta conexión con el sol y la tierra? ¿Solamente pararse en la tierra? ¿Es suficiente? Parece. Entonces el propósito de ella es muy simple. conectar. Parece ser. Y en la forma que tiene que conectar puede ser cualquier manera. Ella usa su mente, ella envía con su corazón cada noche. Mando dar las gracias. Ella tenía una pregunta sobre dónde debe vivir, vivir. Colombia, Europa, aquí en los Estados Unidos. Mm. ¿Dónde podría ser mejor la conexión ella? Mm. Quiero que le muestre a ella la tierra completa como si fuera una lupa encima de la tierra y vamos a, a ver dónde la energía de ella sería mejor. de conectar con otros maestros. Es como que ya es hora de conectar con gente aquí. Ella no sabe con quién. Creo que la mandamos a ti hoy, Alba. Porque te estaba buscando. porque tú tienes ese conocimiento, yo no sé. Ellos no se preocupan por darme nombre. Eh, eso es una minucia terrenal. Eh, mi misión es seguir conectada y generando esta fuerza porque yo soy parte de ese boomerang, de esa máquina. Sí. So, no, no es mi obligación, no es mi tarea buscar esa persona. Eh, van a llegar. Eh, alguien más está haciendo esa labor, no sé quién es. Yo solo tengo que dar yo necesito conectarme y hacer esto y dejar salir, dejar salir en el channel. Muy bien, muy bien. Para que los que tienen la tarea cumplan su tarea. Muy bien. ¿Por qué es que, este channel, este canal, tiene tanto problema hablar inglés? Ah, <laughs> Vamos a encontrar el, origen de eso. Eh, ellos dicen que es una lengua muerta. Mm. Yo hablo lenguas angelicales. Mm. So me refuso a hablar esta lengua. Mm-hmm. No es mi lengua. ¿Cómo es que ella habla esta lengua? ¿Cuál es la lengua angélica? La lengua de Dios. Es un código sagrado. ¿Qué más necesita saber sobre esto? encontrarle las personas que hablan mi lenguaje. Que hay personas que siento que otros no me entienden, pero es porque no soy igual que ellos. Entonces ella tiene que tener temor de hablar inglés. No. Es una lengua que se aprende. No la puede sobre esto? No, me están dando una certeza en mi cabeza y está entrando por mi mano. Muy bien. Que va a ser así. Muy bien. No necesito tener miedo porque yo soy un ser celestial y yo soy capaz de todo lo que yo quiera. Solo que no me dejan distraerme con otras cosas porque necesitas estar concentrada en aprender de Dios, de cómo transportar esa energía otra vez. ¿Cómo hacer la tarea? Mi tarea es conectar, mi tarea es alimentar a los maestros. Muy bien, muy bien. No me distraiga. Los exámenes le pueden mandar esa certeza para que cuando ella tome exámenes que necesite, en cualquier cosa que tenga que aprender, que le abra. Ella mm. Es muy inteligente. Creo que se sabotea para no extraerse en su visión porque siente que está perdiendo el tiempo. Ah, entonces. Eh, ya necesita hacer eso, ya no encuentra más que hacer, o sea, sí, mm. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Algunas veces quiere regresar porque no sabe cómo, qué más hacer, o sea, eh, no hay sentido en muchas cosas terrenales. Mm. Everyday es una. Es como. Mm, no hice nada. ¿Sí? por eso la trajimos hoy aquí, por eso todo estuvo organizado. Muchas gracias por eso. Todo para ti. Tú fuiste elegida para enseñar, para conectarla con nosotros, porque has trabajado duro, porque te lo mereces, Salva. Gracias. Porque eres un ser de luz también. Y aunque este ser de luz quiere volver a, donde, al sol, mm. tiene que vivir en este cuerpo. Mm. Le pudieran mirar a su cuerpo a ver por qué está reteniendo líquidos. Porque ah, porque quiere moverse y no puede. Mm porque quiere viajar, porque quiere hacer que las cosas giren. Esa ruleta que mostramos de creación, le estamos diciendo que está estancada, ¿Quién necesita dejar salir eso. Muy bien. ¿Hay alguien que la guía? siempre. ¿Y cómo la podemos guiar ahora para que ella empiece a moverse? Para que no retenga este líquido, para que empiece a ya moverse hacia su, su propósito de conectar con mm, todos no le gusta llorar. Mm. Tiene que dejar salir las lágrimas. Hoy, ¿Hoy ha salido alguna? Sí. Te gozo, encontró lo que se le había perdido. Sí. Y ahora, de adelante, puede llorar. Ella puede, pero no le gusta. No creer vulnerable o confusión. Sí ella tiene que conectar con otros. Los otros me imagino que necesiten conectar con ella también. ¿Cómo ella puede conectar si tiene esta, esta pared de no querer sentirse vulnerable, que no quiere que, la vean débil? son dos cosas. Eso. Esto no hay problema, eso ya, ya lo ha, ella eh, es su esencia, es, algo que tiene que ser, eso no va a estar afectado porque eso es su misión, eh, ya recibió, ya se abrió, ya se conectó. Eso no va a cambiar, eso eh, así es, así es. Eh, ellos dicen que eh, esto no se va a soltar, esto no se va a detener, esto no depende de nada. Ok. Esta conexión que ella tiene va a poder hacerla siempre. Sí, y con los pues, que necesita hacerla. Y tiene que eh. ser físico. Tiene que tocar ella a la persona. Sí. Sí. Entonces tiene que estar en un trabajo que ella pueda tocar a la persona. Es mejor cuando toco. Es más fuerte. Es una certificación al otro ser. Es como el sello de algo. Sí. Eh, necesita para que sea poderoso el poder voluntariamente la otra persona estar consciente que conectamos. No es como cuando toca un paciente y transmite, no. Esto es una alta jerarquía, para alta jerarquía. Lo otro que puede hacer lo hace cuando introspecta, cuando pide sus sentidos espirituales, decir la mejor palabra, escuchar y ver y sentir espiritualmente y se conecta con el humano para sentir lo que está sintiendo, eso lo hace en su trabajo. Eso es otra misión. Esto es una misión galáctica celestial. Esto es una misión humana. Eh, por eso la imagen es de dos unidades que se unen para formar un humano. Mm, mm. sí. ¿Sí? Es igual. Eh, ¿Entiendes? Sí. Eh, es, parece mecánico, pero es un 50-50. Y llegó el momento de conectar esta esencia con la otra que ya ustedes tienen. Eh, para que se dé algo que no puedo ver, pero que es, que, es muy importante. ¿Qué más quieres decirle a ella hoy? Porque la trajiste aquí, en este momento. ¿Por qué no antes? Ella esperó mucho para esto. <laughs> no es cuando ella quiera, es cuando debe ser. Y... Muchas personas se estaban preparando. inclusive tú. Ah, ella sabe que hoy eh, le mostramos quién iba a ser, le mostramos por qué iba a ser, le dimos la certeza de hacerlo. Ah, mm, eh, todos los días le hablamos. Ah. Pero escucha. Sí. Ok. ya ha mejorado. todo el tiempo estamos conectados, todo el día antes de venir, todo el día, todo el día estoy conectada, todo el día estamos conectados, todo el día recibo mensajes, todo el día, todo el día, todo el día. Y ya no sé qué hacer con todo eso. Entonces ya llegó la siguiente etapa. Entonces ya puedo conectar contigo, ya puedo conectar. Eh, ya puedes confiar que es verdad. Sí ya puedes decirle a otros que aquí estoy. <sighs> Sí. Porque ellos también han sentido esa ausencia, han sentido la falta de conexión con la con la con la generadora, algo así. Para que puedan mantenerse, porque están bajitos, eh, ya han dado todo. Eh, se ha destinado a que demos esto para ayudar a la humanidad, porque lo están haciendo bien, porque ya está el molde preparado, porque ya lo entienden, o porque porque es el momento. Ella ha traído muchas preguntas sobre su familia mm. y tiene algún, alguna información de cómo sanar esas relaciones. Su padre, su hermana, su hermano. Tiene que hacer... Mm, perdón por ellos, para ellos, hacerlo por ellos. Ah, ya ya lo he estado haciendo, pero ya lo va a hacer con más conciencia, porque ellos no son capaces, ellos no lo pueden entender, ella ha tratado, ¿sí? Pero le damos permiso para que, para que, compasión, amor. Paz. Y, y yo mande, solo tengo que mandarlo, mandarla, mandar con mi corazón, mandar con mi corazón la sanación, la comprensión y el perdón. ¿Y cómo luce ese corazón hoy? ¿Mi corazón? ¿Cómo está hoy? Hemos abierto el plexo mm. solar. ¿Cómo está el chakra del corazón? Hoy se ha alimentado porque estaba triste. Ha estado sufriendo. Pero no es un sufrimiento terrenal, es... Ah, no más, no más, no más dolor. Eh, como si percibe el dolor de, de muchas personas. Y le da pesar no poder ayudarlas. Eh, le ha estado doliendo. ¿Es necesario que ella cargue todo ese sufrimiento de los otros? No no, pero es parte de la tarea. Mm. Observando la humanidad. Eh. Sentirlo. Sí. Sí. Pero vamos a hoy darle una herramienta para que cuando ella observa no lo retenga. Mm. ¿Qué quiere ponerle en ese corazón para que ella pueda soltar todas esas emociones de los otros? Mm vamos a darle algo para desconectar mm. todo eso. Cuéntale lo que está haciendo para que ella lo tenga grabado. Ok. Estamos confortando. Ella sabe que es amada. Que lo que siente no es suyo. A veces está triste, no sabe por qué. Llora. Y ella pide que si no es de ella, que lo que sea que le pase a esas personas se alivie. Puede hacer lo mismo, puede seguir haciendo lo mismo. Pero debe bañarse, debe el agua, el agua, el agua la purifica. El agua la conforta, el agua le de barre, el agua barre. Y ese agua se va a la madre tierra también. Mm. Todo se va a la madre tierra. Todos somos uno solo. Es un ciclo. Es un ciclo, tú lo sabes. Sí. Y esos malestares que ella tiene, mm. las migrañas, gastritis, riñón, espalda, vista. ¿De qué se trata eso? Porque a veces no quiere hacer el trabajo. Está cansada. Quiere regresar. Entonces le recordamos su trabajo. Que tiene un cuerpo, ¿eh? Mm. ¿Es necesario que ella cargue estos malestares en su cuerpo? No. Bueno, no. No. Entonces, ¿qué le pusiera, qué le quiero poner en su cuerpo para aliviarle eso hoy? Alimentar. esencia divina está llenando. Muy bien. Porque necesita estar llena de amor. Porque ella es un ser de luz. Porque no puede dejar que esos dolores creen una brecha porque se escapa a la esencia. No. Tiene una tarea. No, ahora em, tiene que santificar eh, la esencia que tiene adentro um, como tiene que valorarla es de color azul celeste y amarillo. Y está ahí, mm, vibrando aquí. El centro es azul, azul como el de la piscina. Y tiene a los amarillos y se expande. estamos llenando su cuerpo. sus pies necesitan más, están fríos. ¿Qué le pasa a las piernas? Están pesadas. De tanto caminar en esta tierra. <laughs> ¿Cómo tú sabes? <laughs> Mm, mm, mm, Pero aún es el momento necesita trabajar aún. Mm, tiene que estar aquí. <laughs> no le tiene miedo a la muerte. Pilar sí, ella no. Pero me está diciendo que no, que no le tengo miedo, no le tengo. por eso cuando su mamá murió, eh, fue una extraña sensación porque ya, ya, sabía qué pasaba espiritualmente, eh, humanamente diferente, espirituales, has vuelto a casa. ¿Qué estás recibiendo ahora? Sí, estoy recibiendo felicidad. Es un triángulo de luz. Hay muchas manos en... Ah. Uh. Es una conexión divina de unos bra... unas manos gigantes. Mm. ¿De quiénes son esas mm, manos? De Dios. Mm. Estoy viendo mi ser espiritual eh, arriba y me da luz Todo tú has sido llamada a hacer grandes cosas. Y ahora adelante, ¿qué tiene que hacer? Dejarme guiar. Muy bien. Tú sabes. ¿Tú sabes? Ajá. I don't know. Pero te dicen tú sabes. <laughs> Confía. Está dentro de ti. Señor está contigo. Todo está bien. Muy bien. Todo está bien. Muy bien. Ya estamos completos con esta sesión. ¿O tiene algún mensaje para mí también? ¿Cree en ti. Alba El camino está hecho. Solo tienes que creer. La base se ve ahí. Estás cansada, no desfallezcas eres parte de toda esta misión. Estás en el engranaje, en esa maquinaria. Estás, eres parte. No es azar, tú no lo sabes, nunca te lo han dejado ver. Pero eres muy importante. Gracias. Muy bien. Estamos ya completa con esto. Muchísimas gracias. wow. Déjame cambiar esas piedras para que te conecte a la tierra. ¿Qué te acuerdas? Creo que de todo. De todo. ¿Cuánto tiempo tú piensas que hemos estado en esto? Mm porque ya sé que... No, dime cuánto ¿Cuánto? Mm, eh, ¿Una hora? Mm, una hora y 42 minutos estamos. Mm. Bastante. ¿Cómo te sientes? Bien. Tiene que sentirte... Vibrando. Ajá. Todo. Increíble. Eh, todo. Y aquí... Ah, bueno, por ahí entraba toda esa luz. Sí, es como cuando te montas un... eso de Disney World, de esas cosas. un vacío así. Uh. Qué sesión. Mm. Mm. ¿Tú piensas que esto es importante para compartir o quieres mantenerlo en pero personal? No, yo he visto, o sea, cuando veo los tuyos, igual que alguien te escribió, eh, de pronto eso sea el mecanismo que otras personas van a conectar y en saber que tenemos que conectarnos. Eh, ya no es acerca de mí, es acerca de lo que tengo que hacer. Sí, tu misión. Sí, o sea, y no hay nada inapropiado. Entonces, ¿quieres, ¿quieres? Si tú consideras, sí. Sí, yo creo que ha sido bien fuerte para todo el mundo. Saber que sí, es una conexión fuerte que tienes. Estás aquí con una misión importante y, y los otros parece que están en la misma misión. Sí. No tú no eres el único rayo que viene del sol. Hay muchos que han estado aquí mm. abriéndose ahora. Es increíble como el sol era es importante. Sí. Uno solo piensa en Dios, eh, pero son muchas otras cosas. Y como el sol y la tierra es... uno solo y uno es parte de ese ciclo, o sea, todos somos uno. Es por eso que no entendemos que tenemos que cuidar la tierra, porque no sabemos que todos somos uno. no hay manera de poder separar porque... Increíble. <laughs> Ay, Pilar, qué emoción eres mi hija. <laughs> yo, soy tu, tu hija. <laughs> bueno, dile a todo el mundo cómo te sientes. Mm, ¿Cómo me siento? Mm. Ah, liberada, eh, mm. tranquila, con un conocimiento de algo que necesitaba escuchar. Ah, pensé que era más complicado, es solamente dejarse llevar, porque creo que uno ya ha tenido esas respuestas antes, pero uno no lo cree. Sí. y tú viniste diciéndome que eras muy analítica. Ah, sí. No tuve que luchar tanto con el ego, <laughs> porque tu preparación fue muy importante, porque tú haces ver que todo es posible, que todo es importante, que tú eres un ser creador y que tienes que tener confianza en lo que estás recibiendo. Si tú crees en ti mismo, eh, como dijo ella, no es algo que ella hace, es algo que yo induzco y permito que se dé en mí. y es. mi decisión, estoy hablando mucho, dejarlo salir. Es así. Cuando uno hace la hipnosis, yo no la voy a hipnotizar a ella. Ella misma se hipnotiza. Entonces, cuando uno viene a una, una sesión con ese temor que le van a hacer algo, e-, es eh, es completamente diferente. ¿Cómo fue esta experiencia? Eh, ¿Tú estás hablando de la hipnosis? Sí, de la hipnosis. ¿Cómo, se sentía? ¿Cómo se sentía eso? Um, cuando ya te estás en el proceso como tal, es algo que tú no puedes controlar, eh, la que es una emoción que tú no quieres controlar, mejor. ¿sí? Que no quieres. Sí, porque tú escuchas a la señora, escuchas el abanico, el, estero. Ajá. pero eh, eh, eh, son, son muchas emociones que tú necesitas dejarlas ah, expresar. Sí. Y que tú dices, ¿de dónde me está saliendo ese conocimiento? Debo confiar que lo que me están diciendo es verdad y dejarlo salir. Así. Ah, y, ya. a veces cuando se recibe la energía, <laughs> es como energía, de verdad, es, una cosa que vibra dentro de ti. Y una cosa que pasó aquí hoy que no se veía en la cámara es que ah, Pilar me cogió la mano y ahí hicimos una, conexión. Mm. Pasó un tiempo que yo me sentía que yo era parte de ella y ella era parte mía. Era como un brazo. Uh la mano se hizo una. Se unió eh, con la energía. Yo, perdón, yo te dije avatar porque fue lo que se me dio vino en asociación. Fue tren. Sí. Y no se podía soltar porque eh, eh, era imposible, era un paso de corriente sí. y necesitaba conectarme con ella. Así. Ah, Entonces pasamos mucho tiempo durante esta sesión conectada con la mano, hasta que por fin la soltaste para, hacer algo con el corazón, pero yo no sentía mi mano ya. Ya era una corriente solamente. ¿Así? ¿No lo sentiste también? No, sí. Así. Yo no quería que la soltaras porque era pasado y pasado y pasado. Era corriente, yo la sentía vibrar también. Y entonces, esto es algo que recomienda a otras personas. Sí, sí, claro. Eh, cuando yo leí en tu página, eh, sobre todo para los que estemos buscando Em, un conocimiento espiritual o eso que nos hace falta porque llevamos en una búsqueda, es, es una mm. llave, es un instrumento que te llena de otras opciones, no hace daño porque ya no me está induciendo que haga <laughs> nada que yo no quiera hacer, yo me puedo levantar. Sí. Pero si creo en Dios, ¿por qué no voy a creer en mi propio perfección? Maestro, tu maestro. Em, y empezamos muy, muy, ah, <laughs> eh, empezamos con eso, conectando con el maestro que te llevó a ese sol donde, donde viste lo que es. Increíble. Fue una sesión muy linda, muy linda. Entonces, sí, ya vamos a ver que, Pilar y yo, yo creo que vamos a trabajar en un futuro para unir a, la, a las a estos otros maestros que son ustedes, eh, a ver si podemos conectar a más personas, porque no es tanto ah, lo que vamos a hacer, es la conexión, es la energía. No es la energía, es conectar la energía. No, es, no tiene que hacer nada, es solamente estar ahí. Entonces, si quiere conectarse conmigo, puede ir a mi página en español, es albaalonsohipnosis.com, en inglés es albawyman.com, puede hablar con mi asistente Grace y, y, entonces ah, si quiere una sesión tiene que suscribirse a mi boletín, es la única manera que puede ah, obtener una sesión tienes que suscribirse ah, mensualmente. Yo mando información de cuándo voy a tener sesiones. Puede ser en Miami, puede ser en cualquier parte del mundo y cuando vea ese boletín tiene que hacerle un clic en esa ciudad, le va a salir un calendario, si está la fecha y la hora ahí, tiene la sesión, tiene que hacer el clic ahí, si no, no hay. Mis sesiones se programan <laughs> en minutos, ah, así es que cuando sale ese boletín tiene que hacerlo bien rápido. Bueno, muchas gracias por haber... Ah, He estado tanto tiempo aquí mirando este video y ojalá me pueda encontrar con ustedes en, otra oportunidad. Muchas gracias. Bye. Dame ese abrazo. Bien rico.